Ah, Ndiyo ndugu zangu, karibuni tena katika mafunzo yetu ya website kwa lugha ya Kiswahili. Kwa mara nyingine tena tunaendelea na mafunzo ya website yetu au tovuti yetu. E, mwanzo tuliishia hapa, mwanzo tuliishia e, ni hapa hapa ndipo tulipoishia katika mafunzo yetu ya toleo la tatu, na pindi website yetu itakapomalizika, tunaona kwamba itakuwa kama hii hapa. Sawa, pindi website yetu itakapoisha itakuwa kama hii. Kwa hiyo tuendelee sasa e, na mafunzo yetu ya hii website ili tuweze kuiboresha kabisa iweze e, kunyoka kadri tunavyopendelea basi twende tufungue e, folder yetu ya motomoto fungua folder yako nenda kwenye index bonyeza ku, kulia fungua na notepad plus plus ndio unatumia wewe unaweza ukatumia eh, kodi editor yote ile unayopendelea wewe, lakini mimi natumia Notepad++. Tufungue Notepad++. Pia turudi katika folder yetu, tufungue CSS, fungua style hiyo, nafungua na Notepad++. Wewe unaweza kufungua na unayopendelea wewe. Tuendelee kukodi hii e, style sheet. Kwa hiyo tutengeneze class select hapa eh, tuseme tukopi tuweke hapa ya, hii class selector tunaipa jina la top eh, Nasema kwamba background itakuwa ni hii tunasema urefu uh, wa hii itakuwa ni tuseme tuipe mia sita thelathini pixels save hii class selector yetu imeshamalizika tuja hapa chini tutengeneze id selector type h2 nous sommes type font-famille type satisfy et on sans serveur tuseme ukubwa font size tipe tu 45 pixels alafu tuseme rangi e, tuipatie hii tuipatie a rank type have to save okay to copy hii comment au ujumbe unaweka ujumbe ili uweze kufahamu kile una ile kodi unayoandika inafanya kazi gani ndio maana ya ujumbe kwa tuseme eh, hii ni eh, hii ni id selector kazi yake ni kutanisha au kuunganisha uh, kitu kimoja kitu kimoja sawa. Tumeipa hii tobana, tumeipa h2 na hii class selector tumeipa top bg color. Kwa hiyo tukishamaliza kutengeneza hapa katika hii nani algorithm tabii twende eh, kwenye index page yetu tuweze kurekebisha pia kwa tutengeneze nyingine bila unaweza ukakopi tu au tutengeneze nyingine tu hapa chini tutengeneze id selector ipe pia tobana tuipe p à la font famille eh, euh, Et tuipe type à style au maandiko eh, tuipe itself alafu tuweke rangi yake ya hii selector itakuwa ni alafu tuweke size yake tutaipa ni pixels 34 alafu save sawa pia tukopi huu ujumbe tuweke hapa katika hii id selector kwa hiyo kwa kifupi tumetengeneza hii class selector tukaipa jina top bg color. Hii class selector inaanzia hapa kwenye hii calibrate na inaishia hapa katika hii calibrate, na tumesema kwamba hii algorithm tunasema kwamba ndani ya hii bg color class selector tumeeleza haya maelekezo katika kompyuta, na tumesema kwamba patakapoonekana hii top bg color popote tutakapoandika ndani ya website yetu, ndani ya hii page yetu ndani ya hii page yetu. Popote tutakapoandika tutakapoandika hii selector, basi hii haya maelekezo ndiyo yatakayowekwa katika hile selector. Hii ndo algorithm, maelekezo kuiambia kompyuta jinsi ya kufanya. Tukasema pia tumetengeneza id selector, kazi yake tumeipa jina la top, top banner h2 inaanzia hapa katika hii calibrates inaishi hapa katika hii calibrates. Tukasema kwamba ndani ya hii id selector tumeipa kompyuta haya maelekezo kwamba pata hii hii id selector ndani ya website yetu, basi weka haya maelekezo tunayoipa kompyuta ifanye. Hivyo hivyo tukatengeneza uh, selector nyingine id selector tukaipa p tukasema kwamba maelekezo haya ya, inatakiwa yafatwe au yawekwe pindi hii hili jina la hii id selector litakapoonekana ndani ya hii website hii page yetu. Haya basi, hebu tuweke yale tuliyoyaweka katika eh, uh, CSS ambapo tumeanzia kwenye bijikala. Tukopi hii bijikala, usikopi dot, copy tu ile jina, hapana na hii, hapana hii dot au hii nukta, hapana. Sawa? Alafu tuende katika website yetu. Chini ya hii ID selector weka eh, tufanye tuipe jina la div alafu weka katikati kati ya hizi quote weka hili jina la top bg color kwa sababu hii ni div kwa hiyo inabidi na, na iko na open eh, div iliyofunguliwa inabidi tufunge hii div kwa hiyo tuje hapa tuongeze tufunge hiyo eh, div tutaelezea hii div kazi inayofanya muda si mrefu sawa ndio hii hapa unaona hili jina top BG color ndiyo hili hapa. manake tunasema haya maelekezo haya ambayo tumeipa hii kompyuta, tumeipa haya maelekezo, hii algorithm ndiyo maelekezo. Tukasema kwamba patakapoonekana sehemu yoyote katika website yetu hili jina, basi chukua haya maelekezo na uyaweke hapa katika hili jina na, we, na mtumiaji aweze kuona matokeo. Baadaye tutaona tunachoongelea muda si mrefu tuendelee kukodi. Pia hapa chini tuweke nisogeza eh, juu kidogo. Okay. Tuje hapa chini hapa. Kidogo. tuweke hebu tuweke h2 alafu tuweke maelezo anasema chakula bora kwa ajili ya afya yako. Weka hayo maelekezo, alafu funga ile H2. Hii H2 imetoka wapi? Tunakumbuka kwamba hii H2 inatoka hapa. Hii H2 inatoka hapa. Tumesema kwamba chukua haya maelekezo uyaweke ndani ya peji yetu yoyote ambapo itakuwa inaonyesha hii class ID na hii H2. Tunaona kwamba hapa katika eh, hii website yetu tunaona kwamba hii top banner ndiyo ile class ID na hii H2 ndiyo yale maelekezo tuliyosema kwamba yafatwe hii kompyuta iweze kuchukua haya maelekezo na iweze kuyaweka hapa. Kwa hiyo ndio H2 hapa. Tuendelee kukodi. Tuweke hapa tuweke p tufunge p yetu, manake mwisho p yetu, sawa. Alafu tu save. Vile vile tunasema kwamba hii selector, selector kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha kitu kimoja. Tumesema kwamba hii selector yetu popote itakapoonekana katika website yetu au katika page yoyote ya website yetu, basi ichukue haya maelekezo haya maelekezo yapeleke katika p ambapo itakuwa ni katika top banner selector. Katika hii selector iwepeleke katika p palipoonekana p na iweze kuweka haya maelekezo tunayoambia kompyuta iipe ile ile nani ile selector ambayo tumesema kwamba font itakuwa ni hii, color itakuwa ni hii na size itakuwa ni hii. Kwa hiyo inachukua haya maelekezo inaleta katika hii selector na inaleta katika hii p. Tuende tu save pia katika alafu tuende katika peji yetu hii hapa, bonyeza kulia, bonyeza kulia, fungua na mimi nafungua na Chrome, tuangalie matokeo. Unaona? Kwa hiyo matokeo tumeyapata ni yale tuliyokuwa tuna tunataka yapatikane, ndiyo matokeo tuliyopata haya hapa. Lakini tunataka website yetu ionekane katika huu katika huu mwonekano sawa, katika mwonekano ambao utakuwa ni mwonekano mzuri wa kusema kwamba website yetu ionekane katika mwonekano wa kueleweka. Kila kitu kiko kimejipanga vizuri kabisa kama hivi. Maanake tunataka website yetu ionekane haya maandishi tunayaona haya hapa tunayaona haya, inabidi yaonekane katika muonekano huu, yani yawe hivi. Kwa hiyo tuendelee, tuendelee na kukodi. Tunaona kama kila kitu rekebisha hapa sasa e, tufungue tuende katika index page yetu ndo index page yetu sasa katika hii index page hizi hapa usi hebu nitoe haya maelezo ambayo hayakuwepo hapa wala usi usiajali hasa katika hii index page yetu katika hii index page yetu njoo katika hapa juu chini ya title tunaona hapa tumeweka eh, link rel style sheet tumeipa css forward slash style.css. Manake inachukua haya maelekezo yaliyopo katika eh, kuonyesha yaliyopo katika hii file katika hii folder ya CSS inachukua hii inaileta katika hii page, manake ina link hapa kama unavyoona isae style.css na hii hapa ni style dot inakuwa ni css hii ni css cascading style sheet ni css kwa hiyo inachukua haya maelekezo na inaleta pale kwa hiyo hebu tuingie bila kuchelewa twende katika nenda katika browser yako andika andika Google Fonts. Sawa, njoo katika Google Fonts, bonyeza Google Fonts. Andika hapa satisfy, ambapo ndio hii eh, hapa jina kama ulivyoona hapa, hii nani yetu katika CSS tumeipa jina la satisfy. Chukua hili jina satisfy copy alafu andike kwenye browser, weka satisfy, itakuletea hapa hii hii nani style sheet au eh, style ya maandiko ya satisfy. Bonyeza kwenye plus hapa, alafu bonyeza hapo copy maandishi hayo, copy yote hayo Njoo katika style sheet e, ndio katika uh, index page yako hapa juu chini ya title, unaona title, close title, chini yake weka hiyo style sheet alafu save. Sawa, turudi pia katika turudi katika kwenye Google Font, ndio ufungua uh, page nyingine katika browser yako. Tunatafuta kitu kinaitwa Bootstrap. So getting, andika kwenye browser getting started with Bootstrap tunatakiwa tu download hii bootstrap ndani ya website yetu ili kuboresha muonekano wa website yetu kumbuka css ni mfano wa rangi unapotengeneza nyumba au unapojenga nyumba kwa hiyo tu download hii bootstrap na kwenye bootstrap alafu download njoo katika show in folder ili tuweze kuchukua hii folder, kuchukua hii copy au cut <clears throat> tuende katika folder yetu ya motomoto sawa, tuiweke hapa, ah, tuingie katika CSS tuiweke ndani ya CSS alafu bonyeza kulia ili tuishi eh, extract bonyeza kulia alafu weka extract all sema extract nitakakumalizika eh, funga hii page ya kwanza hii njoo hapa futa hii hiyo original file original folder fute tuingie ndani ya hii folder tulio extract tunatakiwa kuna file tunahitaji ya bootstrap njoo katika css ndani ya hii bootstrap chukua hii hii file copy hii file rudi nyuma twende katika njoo hapa palipo css iweke hapo so bootstrap.min ndio tulikuwa tunahitaji. Alafu hii folder hii ifute, delete. Tushapata folder uh, file tulikuwa tunahitaji ndani ya Bootstrap <clears throat> tumeshaweka ndani ya CSS. Kwa hiyo tukirudi nyuma, tunaona kwamba hii file tumeweka ndani ya CSS tukaweka hapa, lakini tuliweka folder tuka extract tukatoa hii file moja ya bootstrap.min ambapo tumeiacha ndani ya CSS, CSS. Kwa ndani ya CSS yetu file tupo na ndani ya CSS folder, ndani ya hii CSS folder tupo na file mbili. File ya kwanza ni style na file ya pili ni bootstrap. Sasa inabidi tuilinki hii bootstrap, hii bootstrap kama tulivyo linki hii CSS. Kwa tuende katika HTML yetu. Kwa unaona tulisha ilinki hii Google Fonts tayari ipo ndani ya website yetu. Kwa inabidi tuilinki na hii bootstrap. Sawa? Okay. Tuje hapa kwenye tukopi hii hapa, copy hii link ya CSS iweke hapa juu, alafu tubadilishe tu hapa kwenye style, inabidi tuweke jina la ile folder, ile file ambapo jina lake ni bootstrap.css min.css. Kwa tunaangalia tena, tunaona kwamba hii file iliyomo ndani ya hii folder CSS inaitwa bootstrap. Ndio tumeandika hapa, tumeandika bootstrap.min na hii file tunaona inaitwa ni bootstrap.min. Sasa hii CSS inatokea wapi? Hii CSS iliyo mbele inatokea wapi? Hii CSS iliyo mbele iliyopo mbele .css ni folder ambapo hii bootstrap ipo ndani yake, maanake hii folder lazima tulinki na hii folder. Tunasema kwamba hii bootstrap.mini bootstrap.min ndiyo hii hapa bootstrap.min, lakini hii bootstrap.min ipo ndani ya kitu gani? Ipo ndani ya folder iliyo inayoitwa CSS kwa hiyo hapa lazima tuongeze mbele folder name ambapo jina la folder ambayo inaitwa .css pia hapa hii style sheet imo ndani ya css folder kwa tunaweka tuna .css sawa lakini hii font tuna kwamba hii font haimo ndani humu hatuna file inaitwa font ndani ya hii folder hapana hii, fo, hii font ipo wapi hii font ipo wapi hii font ipo ndani ya Google, niko ndani ya browser. Kwa tumeweka link ambayo hii link ndio hii hapa, http link inakuja kwenye font, inakuja kuitafuta hii link ambayo ipo ndani ya Google browser ambayo ndio hii hapa, iko katika hii link. Sawa, kwa tumeilinki ndani ya internet ambapo ipo kwenye Google font sawa. Lakini kama ingekuwa hii hii file tupo nayo ndani ya ndani ya folder yetu, tungelinki na jina la CSS au lolote ambalo tungeipa hiyo folder. Kwa kifupi ndio hivyo, save na tumesha linki hapo, huku tuta save. Tuende katika page yetu, njo hapa twende katika index page yetu, bonyeza kulia, open with, fungua na Chrome. Unaweza kufungua na browser unayotaka, Internet Explorer au Microsoft Edge, yote. Mimi nafungua na Chrome. Kwa tunaona kwamba maandishi yetu tayari yanaonekana muonekano mzuri kabisa, lakini tunaona hapa juu bado tungaliki na kitu kinaitwa mm, maandishi au eh, white space hapo tuko na nafasi nyeupe ipo hapa juu inabidi nafasi nyeupe tu tuikate vile vile kwa hiyo kama muonekano wetu lakini unaonekana kama tunavyotarajia hapa kwa hiyo inabidi hii maandishi eh, huu eh, nafasi nyeupe iliyopo hapa juu tuweze kuitoa lakini tuna kama imetoka kadri tunavyotaka sisi kama tunavyoona website yetu itakayomalizika itakuwa hivi kwa tunaona hapa imetoka vile vile okay turudi katika ili kuweza ili kuweza ku, kutoa eh, hii nafasi nyeupe iliyo hapa, hapa juu tuende katika index page yetu hapa tuje juu ya, ya class tuweke div class nyingine tutaelezea eh, div class inavyofanya kazi kwa kifupi tuweke div class Afu tuweke tuweke rao tuja hapa chini tuna tumefunguliwa hii tuja hapa chini tuifunge ah, tayari tushaweka hapa imefunguliwa rao na inabidi tuje tuifunge sababu moja hapa hii class naona bado haijafungwa ambayo hii class ilikuwa inachukua nafasi ya hapa kwa tuje hapa tuongeze hapa tuwe kuifunga tayari, tu save, alafu tuje katika browser yetu tuweze reload this page. Unaona page yetu imepanda juu, sawa. Kwa hiyo ile div tuliyoweka pale imesababisha kwamba page yetu iweze kuonekana katika mwonekano ambao unaotakiwa kama tunavyotarajia. Kwa hiyo tuweke comment tuoneshe Idivu kazi yake ipi. Tuweke comment hapa. Hivi ndivyo navyoweka comment ndani ya HTML. Unaona tunavyoweka comment katika CSS ni e forward slash na nyota pia unaweka unafunga na forward slash afu unaweka nyota ndio tunaweka comment ndani ya CSS. Sababu ni eh, program language tofauti. Tunakuja kwenye index tunaweka na hivi ndivyo unavyo comment. Sasa tunasema hii div class kazi yake ni inafafanua inafafanua Mgawanyiko wa matumizi inafafanua mgawanyiko wa matumizi katika sehemu maalum katika HTML. Natuwekea pakesi kwa hiyo hii div class inafafanua mgawanyiko wa matumizi katika sehemu maalum katika HTML. Manake hii div class ina, ina, inafafanua inachukua maelekezo yote iliyopewa sawa, maelekezo yote kompyuta iliyopewa, alafu inafafanua sehemu ambayo inatakiwa ifanye kazi katika sehemu maalum. Kwa tunaona sehemu maalum ndio hii sehemu hii hapa ya page nzima, na hii div pia inafanya kazi kutokana na sehemu maalum iliyopewa hapo ndio hii sehemu yote na hii diff pia inafanya kazi katika sehemu maalum ya inner text center ambapo inaishia ni hapa kwa hiyo div class kazi yake ni kufafanua mgawanyiko wa matumizi katika sehemu maalum katika html sawa tuona kama tumeelewa hapo okay save vizuri save kwa hiyo tukiona mfano tuje hapa katika center tuweke left save, njoo katika peji yetu uweke, tona kama maandishi yote yanaenda left. Sawa, yote sababu hii div class inafafanua mgawanyiko wa matumizi katika sehemu maalum. Katika hii div class ina, imesema kwamba chukua maandishi yote yaliyopo hapa, maandishi yote yali, maandishi tu yaliyopo hapa katika hii div ambayo yanatoka hapa mpaka hapa, alafu uyaweke kushoto. Ndio hii, ndio inavyosema. Sehemu maalum ni hii sehemu maalum, ila tukichukua tukichukua hii tukichukua hii tukiweka hapa have to save hapa bado ina imo katika ndani ya hii div tuitoe hapa tuiweke hapa chini kidogo ambapo ni nje ya hii div alafu tuende tuna kwamba bado imeandisha pale pale, kwa sababu hii ina, inachukua hii div inachukua na ile div tayari inaijumlisha inakuwa katikati. Sawa, kwa hiyo ndio kazi ya div div raw, ndio kazi ya div raw. <clears throat> Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba Tayari website yetu imemalizika katika nafasi toleo letu la nne. Tuende hapa turudishe center, na tuona maandishi rudi center center. Kwa hiyo tukisema kwamba tuje hapa katika hii selector, tumesema kwamba haya maandishi ya, haya maandishi ambayo yaliyopo katika p tag hii inaitwa p tag Haya maandishi yalipo katika p tag ni haya hapa. Haya ndio maandishi yalipo katika p tag. Chukua maelezo haya tuliyowapa kompyuta hii algorithm uilete katika hii e, selector ambayo ipo na tag ya p, uipe hii tag ya p haya maelekezo. Kwa hiyo kutokana na maelekezo haya, hii rangi hapa, mfano tukitoa hii rangi tukiweka Uh, let's say blue tuweke blue to save hapa uh, reload page unaona maandishi tayari yanageuka yanakuwa blue kwa sababu gani algorithm imesha change sawa vile vile tukiweka red alafu hii size hii size tuweke 74 save njo hapa reload tunaona iko red 74. Maelekezo haya katika tu katika P peke yake tunaona kuanzia hapa East Africa mpaka hapa Zanzibar mpaka Bujumbura, tunaona kwamba ipo katika ni P, iko katika tag ya P peke yake. Kwa hiyo tuna change algorithm na naye na badilika. Kwa hiyo turudishe kodi ile iliyokuwa mwanzo 34, turudie kureload, naona maandishi yanarudia kama kawaida. Kwa hiyo Haya ndiyo maelekezo ya algorithm. Vile vile ni mamoja na hii ya H2 vile vile na ni mamoja na hii eh, name ambayo ndio ili eh, kichwa cha habari. Kwa hiyo tukibadili lolote katika hii kichwa cha habari, tuseme kwamba eh, hii rangi tuiseme tuite eh, tuiseme kijani, tuseme green, save, tuje hapa kwamba maandishi yanabadilika sawa kutokana na ma algorithm imebadilika vile vile ukubwa tukisema kama tuweke ukubwa basi mia na themanini tu save tuje hapa alafu reload page na kwamba maandishi yameongezeka sawa kwa hiyo turudishe katika alilikuwa mwanzo alafu tu save tuje hapa reload tena page tuna kama maandishi mengi kama kama kawaida sawa kwa hiyo mimi nadhani nilikuwa naenda kama nilikuwa naenda mbio mbio wewe utachukua muda wako enda taratibu na uweze kuhakikisha kwamba kila kitu e, kipo kama jinsi tulivyokodi hapa na kama utakuwa na usumbufu basi weka comment niandikie na nitakuwa tayari kukusaidia na kuweza kuku, kukujibu asanteni sana hili ni toleo letu la nne na tutaendelea na toleo letu la tano website yetu itakapomalizika inatakiwa iwe iwe kama hii, iwe kama hii. Ndio website yetu itakapomalizika inatakiwa iwe iwe hivi. Katika toleo letu la tano tutaona jinsi gani tutaongeza eh, hii hii link hapa eh, hii navigation link tutaona jinsi gani tuta, tutaweka hii hapa katika website yetu. Sawa, kabla tujaendelea na mengine, tunaenda hatua kwa hatua. Asanteni sana.